考核开始。哎，有病啊你！走，不看我。把钱拿出来。我真没钱了，学长。哎哎，放手，放手，放手！臭狐狸，见到我你还想跑？这么浓的火锅味哪来的？啊 别走！必须学员姬剑射，涉嫌舞弊。是你给剑做了手脚，你陷害了苗岭。你说是就是啊。麻烦你以后不要瞒着我骗我可以吗？我骗你什么？我瞒你什么了呀？你有什么资格说这句话？因为我是她男朋友，你根本就不配。 住手！不要脸，别太猖狂，你还真的不辜负我的期望。让。你就是我的救命恩人，我就是那个小兄弟。为了防止悲剧重演，我才来这个世界找你的。九尾，你在说什么？你也得跟我走。 只要九尾能活着，天下苍生与我何干？不过我要看看今天怎么活着走出去。我是汪澜，不是什么苏静儿。除了这个办法，我也没有其他的方法可以帮你。住手！ 你不要婆婆妈妈，扇了他几耳，把人带走就好了。啊啊啊啊啊！九尾，今天这一切都结束了。我自己的密我自己掌握。